Jaietan kartzela giro Beste aldi batez Bilbo Ta behar den guztietan Batuko gara berriro Luze doala badakit Saiatu behar da ahatik Euren gatik, Ta gure tagure herriagatik. Herri bezala prestatu, exigitu eta eskatu. Preso guztiak etxera, korapioak askatu. Otza maigabe bat, baino latzago. Ta urteak egun baino gehiago. bosteun eta irurogeita lau oe huts samina zabaltzen batzuen uste zordaintzen daukien zigorra Maite dutenen zat berriz Askatasun aizea Baina hori norkulertarazi Etxean zain bakarrik den Etxean bosteun eta iruro eta lau talpalau gehiago gure bihotzean Batzuen uste zorda hitzen Dago maite duten entzat berriz askatasun aizea baina hori norkulertarazi etxean zain bakarri denari boste duneta iru hogeita estropada Gehiago gure bihotzea Gure bihotzea